Try me. Okay. Perfecto, Dante. Had un Dante's here. Try me. I'm not ¡No! ¡Dios! Eso fue épico. Ah. Ahora. Se supone que tú atacarás, obviamente, but el ataque profesional de Bergin es superior a tus estadísticas mentales, te? Va Vaya. What the hell, what the hell, what the hell, what the hell. ¡Toma! <laughs> oh, eso fue increíble. Agradable. Ah, ok. Bien. bien. Oh, lo hice muy bien. Eso ah, no te vayas Pero sí puedes irte a mismísima Trinidad a la mismísima Trinidad. Ok. Yo soy super Omega. Nadie puede detenerme junto a la Trinidad que me acompaña. Día a día. Mi poder es casi infinito. No. Espera, espera, espera. Ok. Parece que la paciencia no es parte La paciencia. What the hell La paciencia. Ok. Merece el castigo. Bien. Estás bien raro, Dante. Necesitas una pequeña paliza de parte del mismo virgin A jugar para divertirse. Shut up. Shut up. Shut up. Ah. Diablos. Try me. Try me. Try me. Okay. Okay. What? Oh. Uh, Oh. Yes. Bien, bien, bien. Agradable. Blah, blah, blah, blah. blah. Ahora recibirás la Trinidad de Bernie. Eso fue un poquito... Eso sí fue épico. Agradable. But relájate un poco. Gracias. Ahora sufre. ¡Au! Bien. Ah, te rías como te gente. Ese ataque es muy genial para ti. Así que yo haré un ataque especial. Supongo que el combo, no un ataque especial. Aunque lo considero un ataque especial. <clears throat> Hielo contra fuerza bruta, agresiva o salvaje. La Trinidad versus la agresividad. <clears throat> Eso fue picotante. El poder absoluto. Algo al ganar. Da, ¡Qué tonto fue eso! ¡Ahora sufre! ¡Hasta el fin de tus tiempos! ¡Muere, muere, muere, muere, muere! Y el ataque especial de cortesía, mi estimada. Bien. Ok, ok, ok, ok. ¿Por qué especial? Hmm. Ataque de cortesía del abuelo, mejor dicho. Oh, hola. Yo solo estoy jugando contigo. Mm. Adiós. Adiós. Ok. I won't lose next time. Hold on to that until then. Yo siempre gano. Parece que Badgill aún no conoce su verdadera trinidad. Y termina el video.